महिलाओं को संपत्ति में अधिकार कानून रूप से है लेकिन व्यवहारिक रूप से नहीं मिला है बिहार के जहानाबाद जिले के मखदुमपुर प्रखंड स्थित अलुआ बीघा गांव में दुलरिया देवी अपने परिवार मायके में बसाए लेकिन अब दुलरिया देवी पर यह आफत हो रहा है कि दुलरिया देवी अपने घर से बेघर किया जा रहा है दुलरिया देवी को माता पिता भाई बहन भाई और भाभी घर से बाहर निकाले जा रहे हैं दुलरिया देवी बेचारे इस समस्या से काफ़ी परेशान हो रही है आपको पास में रहने की जमीन नहीं है जमीन घर में जरूर हलो जमीन ओकरे ने रह गई ओकरे ने मिल गलो इंदिरा बस मिल गलो तेल राशन मिल गलो सब चीज बेटो के मिल गलो हमरो मिल गलो आपको लड़का कितना है लड़का कितना है तीन गो लड़की तीन गो लड़की छो हाँ फिर भी कौन ऐसा है जो आपको जमीन से हटाया जा रहा है भाई हो जाए हवा माई आपको क्यों हटाया हटा जा रहा है दखल कर ला ना गर्मा जरूर जमीन हलो तो ये करे वो रहले हम हो रहा नहीं घर में रहे दे रहे दे था घरे कि तो उनको बेटा हो गया बेटा हो गला उनको हो गला हम आप तरह रहे तो हम जाऊँ कहाँ हम तो आपको देखें कि बंधु बस्ती जिम्मे वाला कागज भी है राशन कार्ड भी है लाल कार्ड के हाँ राशन कार्ड है हाँ। होटल सब बेटा पुतू के तो सब हमरो हवा बेटा पुतू के लेकिन ऐसा ऐसे क्यों किया उन्होंने अब ओकर मान जाना अब अब बेटा पुतु धो गलो अब का के अब हटाव दे मार को पीट को मार को पीट को बेचारी सब घिर रहले तई का चौतरा नहीं ने लाइन तई ने पानी आवा है त अब चौतरा ने सब का के जाऊ ने रहा अब घर ने मारे के डरे जेबे न करे है गाड़ी दे बात का भाई आगे लगा दे लगता आगे तो हम तो दूर दरवाजा ने सुतल ई दरवाजा ने ऊ दरवाजा ने सुतल है ई दरवाजा ने आगे लगले तो सुतल के हम दिया तो ना देखे थे कि हमारा फल नाम दी लगा दे हम तो ना धरे थे कि नाम की तू ही हम दिया लगा देने और कौन कैसा आग लगे लग और कहे कि तू हमारा देखा कहा था तो आगिया कौन लगैलक भाई तो आप कहीं पर एप्लीकेशन दिए हैं ना तो आप कहा चाहते हैं चाहते हम रहे के चाहते हमको तकलीफ हो रहा है मुझे अपने मैके की संपत्ति नहीं मिली मुझे मालूम है कि भारत के ज़्यादातर महिलाओं की यही स्थिति है मैं चाहती हूँ कि पचासी चार सौ चौवालीस एक सौ पच्चीस सतहत्तर पर मखदुमपुर अधिकारी को कॉल कर दबाव बनाए और दुलरिया देवी को जमीन पर अधिकार दिया जाए मैं यहाँ सा जहानाबाद जिले से इंडिया अनहट के लिए